Yemi Hamilton Bell Yemi Chukupe Firesword Airspace Achoi Nila Talala Duora Kasimanya Khona Pehida Sara wa Chukuti de Phadi da Gati Bola wa Tai Ko Lag Kate Kato da Lag Kata Khali Joda Galio da Tamu Khovlos Team La Mi We Sa E Tatita Ba Sepok Ha Tatita Ba Da Mu Sepok Ha Tatinya Ponya Dota Dot Phanela Pe Dole wa Chukuti de Phakara Khona Le Ba Wa Bu Simanya Go Pe Choi Ye Pla Dole Khopla Pe Choi Osikora Sa E Takwa Kuti Ponya Sepok Ha Tatinya Ponya Mu Da ချက်တတဲ့ညပညာဒတာဒဝတ်ဖာစုတမလိုဒီမပလောတကဝတ်ဖာတကတကတတဲ့တဝဒဒွဲလာဖာနေလားပပချဘလလီတိတပကရတိဝပဆိုင်ဖိုသီရဘခစဘခဟာပနကဘယူဖိုကျုဒရာဒတာပိတမကတဖာလာအိုဖက်စတင်ဟော့ကဝတ်ဖာပူနေလားပကွဲမူစစ်ကပေါ်မူတဖာလခဲတက်ကူဒါဒပကုနေတဲ့အာကီမီဝရာပမူဖလောပိုပါစိဖိုဒေါ်ပမတလဲလောကဝကလာတောဟိနလဝတတိတဘာဒေါ်စရဒူထောအတမီမတမလတ်ဖာလပခစမညာကုနတ်ဖာတပုနေလား ခဖလတာတူတာပါဒဝဲပါဒဝါတစညပတိတာဥသပတုလလကရဘဘခရတာစတလတ်ဖာနေလာပတုလဘချပတိဘခဲလဒီတကိုရတာပါကဲတတိဟီမဒဒဘဆဘကတာနေလာပတုလဘချပတပါဒီတကဘယူဒီလဲဝစကနေလာကိုဒတတိတဘလာသောလာဂနေဒီတလာအိုလကတခဲနေလာတမကွာဒအဒီဖလာလကဒီတာနောကောတခုတိညာတလျောတာတမှုတော်တဲ့ဒီအမီတဒလနောခုစုကလောကလောဒတတိထဘောရတာလဲတမအခဖလတာစုကကွန်ပျူတာ လဲတော့ကိုတော့တဲ့ပုန်လာဘလဲကိုချိုပုတဖာဆူတလာလောကဘကမအားတော့ DMA မူပလော့တနေ spacecamp.huntsville alabama smithsonian national aerospace တပကွာကွာဒဲလ washington dc ဒေါကဘယူတပကွာကွာဒဲ museum of flight ဒေါကဘယူစဘခါတမလာ pale settle washington သေတဖာနေလာပြဟိရတမကေတော့တဆကတော်လက်ကတော့ခေါ်ပူဒေါဘသူလွယ်တမလို့လီလက်သေတဖာလက်တမတကူတော့ johnson တော်တော်ချို first covenant တို့တော့တကရ รัวกัดภาษกันนี่ละแต่ตะคุรเมียตะกวดายัดปะปะคือดอจูกอกะกระจูพูโมปะปะฮิกุตาดอฮิปุกะปะมัดกุดานัดพันละเพฮิอาราสกัดสกัดลตมาลุดเนียก็ DMA DMA avoid terror ตัสโซตัสโซมินีฮิปุกะปุรปะตมัดกุดานาเดลาตะดิตาอูตะเกเลกุกระเคดวิน challenging ตะลลบะทอดปะกูวาดอปะเกลกวดาปะติสกันนี่ละจูพูโมปะตะพาตะบลนกวะปะตะกะมัวตะเชปะตะพันนี่ละดอเปดอทิโลตะนโพติตะพะละเกทอจูดาบะขะเลตะโดดะคุณนา สุมัญญากอดพัติ1000วอลชนิลาดอนเมียดอคือติญาดอไตตักโลบะคาเลบจอยดอนนกอปาเมเกนปะติตักลุเมเกเพลอตะซอนาเกคือเยเตคีควิเตขอขอขอวะ